Atxine, hanka kitxo zuen sartun de bizizan herribet sortu zan. Beran izena, bermio. Egunero egunero aldezarreko gonatatik bera bajaten zien bermiotarrak portu aldera. Euren baporatan monta eta hankan inguruen ugerrien ibiltzen zien arraintxuek atrapaten. Arrainek eskamatako ez, bai ez tontuek, eta euren atzetik ibiltzen zigela konturatu zienian, portutik gerota hasi hau juntzian, trankila ugerritzeko itxoso zabalien. Ordura arte, erritxik urre, nabegaten zaugin arrantzaliek, bapore handizagoek hasi zien itzen, arraien atzetik juteko. Bai, eh, itxosue gauzan dize da, eta bapore mandukin jebe, arraini betito paten dauie urrun hau eskuteteko lekue. Orduen, alako egun baten, hain urrunera junzien arrainek, arrantzale bat pesala joen eurek bile. Ara, manga mangatan nau, esan zauen batek. Ni naiz adotetzen geratu familiz jaga zolgetan, esan zauen bestiek. Ordutik ona, apurke apurke, badu esorrek arrainek bueltaten erringurora eta inoiz, hankak itxosun sartzen bazuz, Gaur herri seguru arraintxuren bat urbilduko datxule zeu gazolgetan. bakizu zei itzen du nau. Egunen baten zeupe zeure seme alabari, berau ipuine kontateko.